بسالي أشعبيا وأنظيم بقول شغناي هو شغنا واسلي خنا قال الاديب قال الاديب قال الاديب الله اكبر صار جاف منك بار واكبر سرعا جافا من اكبر يا مشبئ البدر المصور ليلة ذوافة خامس عشر yeah. قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي بولي في تاير غبار ما صادو فكايف الخبر بدنا الاول بيني خير ما نستخف سخف سبوان سوداء غير الخبر يا نسيمة حان الفراق من بعد دنا الاتفاق من بعد دنا الاتفاق مشكور ده أبكي أبكي أبكي أبكي بكى والليلة أسهر وأبدأ زمني بالفقار كنا عرفنا ولا بولينا في هواك لنا الذي قربت شانك ولا أنا منك في كواك تجرني بليالك زغني فديتا زغني فديتا قبل وكبار ترغينا وجهك نذا حبك سقمني والوانا عيشي وشربي مهانا عيشي وشربي مهانا يا ليت تعلم كيف انا وهي فاطمة معنا غزالي قلبي ما تقرر إنها على شاو قلبي بار وأنا تسال القلب وتسال بدر طيب وما غينتك بار يا ليتنا ليتنا ليتنا طير زورك اجلس يمنك ويسارك ولا اكون ركبة بصدرك ولا خويتك انسارك ولا محلول شعرك والناس وغير ما انت وختي يا يا يا وختي مسلامي وختي مسلامي هبو تمجد لمن خلق بحرا وبر من فعله دايم بتولد من خلف لا يتأثر وحكمته بايم بوتسيد ثورة الفلك القمر والشمس تشرق من سحر تشرق على كل قلبي شوار البهر ينال كبار ويعلي يدرك بالنبر وانتم اللي غبي في سرر وانتم اللي غبي في سرر وانتم اللي غبي في سرر وانتم اللي غبي في سرر وانتم اللي غبي في صغار تاخدو